За станочек никто не хватает, Девушке надо выше подняться. Не прогибаемся в спинке. Женечка, подвигай за мной. Вверх натянулись, еще раз девочки, выше, выше, копейка выше, волна. Полина карточка вниз, Thy reward, O Lord, наши ноги, крепче ноги тянули. Головочкой наверх потянулись, еще потянулись наверх. Линия 2D реплии экрана, если какие-то ближе к подошве. прижать спину. И медленно присаживаемся. И раз, плие, присели. Дмитрий Павлович, раздачу на палку. Пожалуйста, Поехала ножка вперед. Не отлагая. И назад. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie I'm